Merhaba, Sajjama, Hevano. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns jetzt zum ersten Mal ein kurdisch Mashup. Genau. Wird zum ersten Mal auf meinem Kanal so geben und genau. Wir sind schon gespannt. Das Musik ist, glaube ich, neu rausgekommen. genau, Mashup, vor ein paar ne? Tagen ist rausgekommen. Ist von Betül Baken und Ali Kayir. Sind wir gespannt. Ja, ich bin schon gespannt. Ich, ich werde wahrscheinlich die meisten Lieder wahrscheinlich kennen, aber du vielleicht. ich wahrscheinlich Viele, die kennen. Ich weiß ja nicht, was sie für jeder <laughs> einbringen. Ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt. Also die sind bestimmt schön. Ja, also ich habe die anderen auch angeschaut und den das noch gar nicht. Ui, Sommerfeeling hier am Strand. Sommer, Sommer. Ich weiß. Palmen. Okay, ich bin auch zu sehen. Wenn ich kein Singen jetzt? Ah nein, ich, ich, ich, hier ist nicht witzig. Ich, schreck, ich singe schrecklich. Hey. Gute Stimme? Die haben beide mega gut, ja. mega geile Stimme haben die gedreht? Das, das weiß ich gar nicht. Das ist echt krasses Sommerfeeling, ne? Ja, ja, hallo? <laughs> das ist geil. Richtig geil. Ah, okay, Spanien. Kennst du bis jetzt alle Lieder? Ja, kenn ich schon. Sind das eher so Oldschool oder oh neuere? Sehr gemischt. Okay. Będzie ogłoszenie, że on ale Üstünü üstümle. Hey, hey, hey, hey. macht <laughs> echt Spaß, dem zuzuhören. Ja, das ist richtig geil, gell? Die harmonieren auch sehr gut, bei beide Stimmen. So, ne? Wow. Das Kind jetzt. Nicht.

Banana. Ich will gar nicht wissen, wie ich mich jetzt an. Ihr werdet da wahrscheinlich schon alle aufgeschaltet. Bleibt dran. Das ist gleich Barcelona. Ja? Ich weiß es gar nicht. Große Stadt kann näher. Könnte sein. Nice. Sehr gut. Hat mir sehr gefallen. Ich habe jetzt mhm. leider auch nichts verstanden. Ich als Türke. <laughs> Aber du konntest ja <laughs> oft mit singen. Ja, ja, sehr, sehr Und ich habe versucht, mich zurückzuhalten, aber ging, es ging halt nicht anders. Schwer, ne? schwer. Ja, ich fand die genau. Stimmen sehr schön. Die da waren auch gut. Die haben auch mit, so eine mitgerissen. Ja. So. Auch das also richtig gutes Sommerfeeling. So. Das nicht versteht. Ja, genau. Und Sommerfeeling auch noch. Ey. ey, wie geil ist aber. Die strahlen jetzt <laughs> auch noch. <laughs> Blauer Himmel. Jetzt habe ich wieder Bock auf Urlaub bekommen. Ja, echt ist. Lass nach Spanien fliegen. Ja, wird Zeit, komm, Urlaub. Urlaub fliegen. Ja, Leute, falls euch das gefallen hat, äh, gebt ein Like, genau. abonnieren, like oben, abonnieren kommentiert. kommentieren. Falls ja. ihr mehr Vorschläge habt, so kurdische Musik, kurdisch Mashup, sowas in die Richtung, genau. schreibt es gerne in den Kommentaren rein. Haut alles raus, wir machen alles. Genau. Dann sagen wir mal Tschüss. Und du auf Kurdisch sagst dann. Bis zum nächsten Mal. Was? <laughs> auf Kurdisch. Achso.